Cada día me rodean palabras, cada día me rodean como piedras. Suena ocaso, suena retiro, suena sosiego, suena tiempo. Ya llegarán atrocis, bastón tensión cataratas, todas forman un entorno que me cubre y me marca. Aún recuerdo otras antiguas palabras, aquellas de la primera ya, ya, juguetes, cole, merienda Col casa Y más tarde, cuando el mundo se acabará Aparecieron otras nuevas salidas, Novias, colegas hay palabras que que siempre me guían. Amor, alegría, dolor, lágrimas, sonrisa. Hay quien solo pisa en las baldosas que le corresponden. Yo busco las vivas, las que me matan. Esta sociedad ve un peligro en todo aquel que quiera ser distinto. escribe prisa, escribe estrés, escribe éxito. Escribe hijos para que solo nos ocupemos de la siembra la cosecha. Pero hay palabras perennes que siempre me guían. Amor, alegría, dolor, lágrimas, sonrisa. Hay quien solo pisa en las baldosas que le corresponden. Yo busco las vivas, las que me mantienen siendo hombre. La